Buenas noches. Buenas noches. Groeten vanuit Cuba. Onze eerste week ga je nu zien. Dat waren de beelden van onze eerste week in Cuba. Vond je het leuk? Laat het dan even weten via de social media kanalen en dan zien we je graag snel terug. Hasta luego!